Ja sam Jamezdin von Helsing, lovac na vampire, došao sam lovit vampire. Modo, ja sam čuo da ima još gore od obični vampiri. Ima energetski vampiri. Energetski? E, e energetski. To su oni e, Energetski kažeš. Da, oni koji ti polako piju bioenergiju. zbilja! Aha, dođu ti pričat o svojim problemima i tako ti narušiju zdravlje. <gasps> <gasps>